général de l'Église biblique de la vie profonde, pasteur W.F. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Je viens à vous ce jour pour vous dire que Dieu sera grand dans ta vie. Quiconque tout le monde, partout où vous êtes, pense à toi-même comme étant le seul que le grand Dieu du ciel, le Créateur, le Rédempteur, le Sauveur, que le, le guérisseur pense à toi-même comme étant la personne et qu'il est venu du ciel et il vient pour toi aujourd'hui. Félicitations une grande chose va t'arriver. La touche de Dieu, la touche de puissance, la touche du surnaturel. Cette montagne dans ta vie va se déplacer. Mais mon frère là-bas en ligne, ma soeur en ligne, mon fils, ma fille en ligne là-bas, que ce mot en ligne et laisse-moi te parler face à face. Et laisse-moi t'amener la puissance du ciel et la gloire du ciel dans ta vie en ce moment même. Tout a changé dans ta vie. Père, nous te remercions ce soir et nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es le grand Dieu, le Dieu omnipotent, le Dieu éternel, le Dieu inchangeable. Et nous savons que ton amour, parce que nous avons appris que Dieu est amour, et cet amour nous parviendra chacun aujourd'hui. Et je prie que toute montagne soit déplacée, que les impossibilités deviennent possibles et ta puissance va toucher chaque vie ce soir au nom de Jésus. Confirme ta présence dans chaque vie, ta puissance dans chaque vie et confirme de grandes possibilités dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions partout tu es, donnez-moi un grand Amen. Que Dieu bénisse. Ce soir, une fois encore, nous sommes venus pour sa touche divine. Je suis là pour sa touche divine. Que le Seigneur t'entende partout tu es. Je suis là pour sa touche divine. Tu ne seras point déçu au nom de Jésus. Je vous apporte un passage très important des Écritures ce soir et nous le trouvons en Ésaïe au chapitre 6. Lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ésaïe au chapitre 6. Lisons à partir du verset 5. Alors, je dis, Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Ce soir, tes yeux verront tes oreilles entendront. Et la puissance de Dieu et la puissance du ciel toucheront ta vie. Tu sentiras, tu auras, tu vas posséder, tu verras au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6 dit, « Mais l'un des séraphins vola vers moi. » Un instant verset 5, il a parlé sur la terre ici. Il a dit, je suis, je suis, je suis. Mes yeux ici sur la terre ont vu. Maintenant, il a fait une déclaration. Il a fait une confession sur la terre. Et immédiatement, un ange, un séraphin, a été envoyé du ciel. Ta voix sur terre attirera l'attention du ciel, même en ce moment, au nom de Jésus. J'ai pitié de ceux-là qui viennent en la présence de Dieu ici sur la terre et qui ferment leur bouche et ils ferment leurs yeux et ils scellent leurs pensées et ils ne disent rien. Ils disent, je suis telle, telle personne, alors Dieu va me regarder. S'il veut faire quelque chose, qu'il le fasse. Tu dois parler. Tu agis. Tu dois dire quelque chose. Tu dois confesser. Tu dois déclarer. Et comme tu fais la déclaration ici sur la terre, le ciel prêtera attention. Voilà pourquoi, après avoir parlé dans le verset 5, le ciel a répondu. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche. Il en toucha ma bouche. Ma bouche. Il avait confessé dans le verset 5 sur sa langue, ses lèvres, ma bouche. Et le ciel a répondu pour sa confession. Et il dit, cet ange, ce messager du ciel, a pris, le feu ardent, toucha ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres le ciel a envoyé un messager, un séraphin, pour, dire, pour lui dire que ce feu ardent du ciel a touché tes lèvres, ta bouche. Le ciel va confirmer ton miracle. Les anges vont confirmer ton miracle. Maintenant, il dit, ton iniquité est enlevée le péché sera ôté, la maladie sera ôtée, les infimités seront enlevées, tous les défauts de ta vie seront enlevés. Et ton péché est expié. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand un ange dit à un homme, dit à une femme, ton péché est expié, il n'y a pas de doute. Il ne va pas se demander, est-ce que je suis pardonné? Est-ce que je ne suis pas pardonné? Quand un ange du ciel dit, tous tes péchés et les conséquences de ces péchés, maladie, infimité, les mots, et un ange le confirme, tes péchés et les conséquences du péché, seront tous enlevés et il n'y a, a, plus de doute dans ton cœur. Que tu te lèveras et tu retourneras à la maison et il y a une confirmation. Et tout pas que tu feras, tu te rappelleras que le ciel a confirmé mon miracle. Ce jour, j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, le ciel va confirmer ton miracle. Et partout tu iras, cette voix va continuer à résonner. Le salut à toi, tes péchés sont pardonnés. Ensuite, le Seigneur va te rappeler, moi-même, j'ai envoyé le messager du ciel et j'ai balayé tes péchés et il n'y a plus d'évidence du péché dans ta vie sur la terre au ciel, partout. Même Satan ne peut pas ramener cela, ce que Dieu a levé. Je suis libre. J'ai dit, je suis libre. Verset 8, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. Il a parlé. Dieu a entendu. Le Seigneur parle et il entend. Comprenez Lui sur la terre a parlé et le ciel a entendu. Maintenant, Dieu parle du ciel et lui aussi l'a entendu. C'est une communication en à deux sens. Ce n'est pas seulement que je parle, je prie, je demande, je confesse, je déclare, ah, je n'entends rien de Dieu. Hein. Non, c'est une communication à deux sens. Quand tu viens à la prière ce soir, comprends. La prière, ce n'est pas seulement un trafic en, un sens. Tu parles, le ciel va entendre. Amen. Tu déclares, le ciel va entendre. Mais ça a un sens, ça c'est un sens, un sens. Maintenant, L'autre sens, le ciel parlera dans ton cœur. Et ce, ce trafic à deux sens va achever ton miracle ce soir au nom de Jésus. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous Rappelez-vous, Dieu a envoyé un séraphin un ange vers lui. Maintenant, Dieu dit, j'ai dit envoyer l'ange. Il a fait l'œuvre en toi. Maintenant, à travers toi, maintenant, le travail a été fait. Le salut est venu. La conversion est venue. La transformation est venue à travers toi. Tu as reçu la touche du Seigneur. Est-ce que tu peux aller pour moi maintenant et Alors je dis, me voici, envoie-moi. Ben, me voici, envoie-moi. Le Seigneur va t'envoyer. Et ce soir, il t'enverra dans la paix, plein de paix, plein de pureté, plein de puissance, plein de confiance. Et aucune puissance ne pourra Arrêtez ton voyage à partir de ce jour au nom de Jésus. Je regarde ce passage ce soir et je vous parle du message intitulé « La transformation divine à travers la touche divine ». La transformation divine à travers la touche divine. Il y a trois choses à considérer premièrement. La franchise convaincante d'une personne concernée la franchise convaincante d'une personne concernée. Deuxième point, le feu dévorant pour une purge complète. Le feu dévorant pour une purge complète. Troisième point, la plénitude confirmée. La plénitude viendra dans ta vie. Il n'y aura plus d'espace vide pour que le diable remplisse quoi que ce soit. Il n'y aura plus d'espace vide pour quoi que ce soit qui ne vient pas de Dieu venir remplir quoi que ce soit. ton cœur, ton âme, ton esprit, ton homme intérieur, ta personnalité sera remplie de la bonté de Dieu et de la grâce de Dieu aujourd'hui au nom de Jésus la plénitude confirmée pour un possesseur consacré. Tu vas posséder. J'ai dit, tu vas posséder. Tu seras un possesseur. Un possesseur de sa paix. Un possesseur de sa pureté. Un possesseur de sa puissance. Un possesseur du salut. Amen un possesseur de la sainteté et de la sanctification, un possesseur du baptême du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Et ce que tu posséderas du ciel, tu vas te consacrer au Seigneur dans cette nouvelle vie, dans cette vie éternelle, dans cette vie abondante, dans cette vie victorieuse, dans cette paix, dans cette puissance, dans cette pureté, dans cette possession que tu auras, tu viendras. Comme Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Ce que tu posséderas ce soir, miraculeusement, tu vas te consacrer au service du Seigneur. Premier point donc, nous considérons la franchise convaincante d'une personne concernée en Esaïe, au chapitre 6, verset 5. Alors, je dis, mais c'est qui je là C'est Esaïe, C'est un prophète. Il prêchait même depuis le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et même chapitre 5. Maintenant, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. J'entendis des anges de Dieu qui criaient et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre fut remplie de sa gloire et de sa majesté. » Quand il a vu cela, il a oublié que j'étais prophète J'étais un homme d'église, j'étais un prédicateur. Il a oublié qu'il était un gagneur d'âme. Il a oublié qu'il était ceci, qu'il était cela. Il a oublié tout cela. Et la vision de la gloire de Dieu, la vision de la pureté de Dieu et la vision de la sainteté de Dieu ont ressorti ce qui était en lui. Et il a été sincère. Et il a été franc. Vous savez, quand vous êtes là-bas ce soir, si vous êtes franc avec le Seigneur et que vous ne voulez pas parler historiquement de la religion, je suis un pharisien, je suis un sadducéen, je suis un protestant, je suis un anglicane, je suis un méthodiste, je suis un catholique, je suis un pépico, épituscal, je suis un orthodoxe. Oublie tout cela. Aujourd'hui, Dieu veut te donner ce que ce, tu seras plus grand de ce que tu as dans ta vie au nom de Jésus. L'homme n'a pas raconté une histoire, histoire, une histoire religieuse. Et je dis, la transformation viendra dans ta vie ce soir. Une nouvelle puissance et la force viendront dans ta vie. Si tu peux simplement venir et dire, comme tu regardes ta vie, tu compares Peut-être tu es moralement un homme bon et discipliné, mais compare ta, ta moralité avec celle de Christ. Compare tes comportements à ceux de Christ et tu compares ta conduite, ton style de vie à ceux de Christ. Comme cela est révélé, alors tu dois dire, je n'ai pas la présence, le pardon, la paix, l'assurance de Christ en moi. Et tu es franc, et tu es ouvert, et tu n'es pas hypocrite, et tu ne te caches pas derrière le nom de ton église, quelle que soit la bonne église à laquelle tu appartiens, et tu dis, je dis, malheur à moi, car je suis un homme, je suis perdu. Quand nous serons dans la salle du jugement, dans, l'au-delà, ceux-là qui étaient orgueilleux de leur justice, de leur auto-justice, et qui étaient orgueilleux de leur soi-disant religion, le Seigneur les t'amènera à tenir devant Christ à côté de Christ. Et il va regarder Christ et dit, voici mon fils unique, bien-aimé, et il te regardera, et il y a une différence. Et tu es plus bas. Tout ce que tu essaies de faire toi-même, comment tu essaies de vivre tout seul, toute la bonté de l'homme déchu, d'Adam déchu, tu essaies de démontrer tu seras très éloigné de la justice de Christ. Alors, le Seigneur dira, tu n'es pas comme mon fils. Et, et pour cela, là-bas, voici l'au-delà. Cette personne sera rejetée. Mais vous savez quoi? Si tu viens à Christ aujourd'hui et tu crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il ôtera tes péchés et il te donnera sa justice. Est-ce que tu as entendu? Il ôtera ton péché, toute forme de péché. Il va te pardonner, il va te purifier. Ensuite, il te donnera sa justice. Alors, tu es couvert par la justice de Christ. Ensuite, au jour du jugement, quand tu seras là-bas et te voici debout, le Père Céleste te, te voit Jésus-Christ et voit la justice sur lui. Et ensuite, il te regardera et voici tout ce qui te couvre, ce que Christ t'a donné, c'est la justice de Christ. Et il va dire, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, entre, entre, entre. Ce lieu qui a été préparé pour chacun ayant la justice de Christ, entre, entre. Et le Père céleste va te faire asseoir dans le royaume de Dieu parce que tu possèdes pas seul pas ta justice défaillante, mais la justice de Christ. Voilà pourquoi je t'invite ce soir, quand j'aurai fini le message, que tu viennes et que tu fasses un grand échange, que tu jettes cette euh, justice de soi, cette chose qui ne profite ni le pharisien ni le sadducéen, et que maintenant, que tu reçoives la justice de Christ, ce soir, félicitations, le Seigneur te rendra juste. Mais, il avait la confession franche et la confession qu'il a faite nous convainc. Si un prophète peut faire une confession pareille, qui es-tu? Et ensuite est venu aider, je suis ceci ou je suis cela. Sa franchise l'a a apporté la conviction pour toi. Je me rappelle de Pierre, quand le Seigneur l'a rencontré pour la première fois, il a dit, jette tes filets là-bas et il a attrapé beaucoup de poissons. Il a dit, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Vous voyez, ce miracle a apporté la conversion dans sa vie. Si Esaïe a été franc, si Pierre a été franc, et maintenant Zachée est venu et dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Il a été franc. Et Jésus-Christ a dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alors, voici Paul. Il dit, je suis Paul. Je ne suis pas digne d'être appelé un apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église. Et le Seigneur dit, et que veux-tu que je fasse Il a donné sa vie au Seigneur. Si Saul, qui est devenu Paul, a été franc, et toi, pourquoi est-ce que tu... D'où viens-tu Qui penses que tu es Et tu dis, hein, je suis tel et tel. La franchise des Haïts doit apporter la conviction sur chacun. Et il dit, je suis un homme c'est pas que j'étais maintenant. Je suis un homme. Je vais dans la synagogue, je suis un homme. J'essaie même de prêcher aux autres, je suis un homme. Je condamne même les autres qui font ci, qui font cela. Mais il a été franc. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi et de chacun de nous ce soir. Et comme tu viens avec cette franchise et tu dis au Seigneur, je ne peux être orgueilleux de quoi que ce soit. Je connais ma vie privée. Je connais ma vie cachée. Je connais ma vie, mon langage condamné. Je connais le langage du monde que je prononce encore. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et je suis comme eux. Et je suis surpris que mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées de gloire. Et ce soir, quand tu feras cette confession franche et tu diras, Seigneur, pas d'orgueil, pas d'élevation de, de, de soi. Seigneur, voici mon niveau, voici ce que je suis, voici ce que ma vie est. Le Seigneur va balayer tous ses péchés au nom de Jésus. Ce soir, tu seras un nouvel homme. Ce soir, tu seras une nouvelle femme. Ce soir, tu seras un nouveau garçon, une nouvelle fille et un nouveau, un nouveau, nouvel enfant de Dieu au nom de Jésus. Il était concerné, concerné, préoccupé pour ne pas faire de promesses et les briser. Je ne vais pas parler comme ça encore. Je n'irai plus encore là-bas. Je ne vais plus toucher cette chose. Je ne vais plus encore surfer sur cette chose. Je ne vais plus me joindre encore à ces gens-là. Il n'a pas pu faire. Il n'y a pas de puissance en l'homme pour accomplir toutes ces résolutions. Voilà pourquoi il, il a dit, je suis préoccupé toutes les promesses que je faisais, je n'ai pas pu les accomplir. Le Seigneur dit, ce que tu n'as pas pu faire toi-même, il le fera pour toi. Il le fera en toi. Il a dit, mes yeux ont vu. Le roi, l'éternel des armées, mes yeux ont vu. Je veux que mon esprit expérimente ce que j'ai vu. Je veux que mon corps expérimente cette confession franche de sa conviction a été le commencement d'un mouvement vers le haut dans sa vie. Et aujourd'hui, en ce moment même, j'ai dit aujourd'hui, en ce moment, ce que tu ouvriras ta bouche pour dire au Seigneur sera le début d'un voyage ascendant dans le domaine spirituel au nom de Jésus. J'invite chacun de nous, quelqu'un qui n'a jamais été à l'église avant, quelqu'un qui n'a jamais été à une réunion pareille, je t'invite, quelqu'un qui n'a jamais pensé à l'application de la vision d'Esaïe dans sa vie, je t'invite aujourd'hui, sera un jour remarquable dans ta vie au nom de Jésus. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui sait qui connaît sa vie secrète, celui qui connaît sa vie défaillante, qui connaît sa vie pécheresse et qui cache cela et qui vient dire, je ne veux pas parler comme Isaïe, je ne, veux pas, ne, suis, pas, un homme aux lèvres impures, je vais faire semblant. Est-ce que tu peux cacher quelque chose à Dieu est-ce que tu peux cacher quelque chose à Dieu? Esaïe a pensé. Il est tout saint, entièrement. Saint, saint, saint. Et il voit tout. Comme en plein jour. Alors il a tout exposé, il a dit, je ne vais pas me cacher. Tu ne vas pas aussi te cacher. Et tout ce que tu exposes au Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai ceci. Le Seigneur va te purifier. Ta maladie, j'ai ceci. Le Seigneur va te guérir. Tes infimités, j'ai ceci. Le Seigneur va te délivrer. Et ce soir, c'est ta soirée. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisses obtient miséricorde. Je vois la miséricorde te parviendra, te parvenant là-bas. Je dis, je vois la miséricorde qui te parvient là-bas. Et comme tu fais comme Esaïe, et tu dis, Seigneur, voici qui je suis. Immédiatement, la purification, la transformation, le salut, le pardon viendront dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième point, le feu dévorant pour une purge complète. Le Seigneur est prêt maintenant même. Il va te purger. Il va ôter tout ce qui n'est pas de Dieu de ta vie au nom de Jésus. Laissez-moi vous expliquer le péché de tout type n'est pas de Dieu. Le péché, péché commun, péché habituel, péché occasionnel, le péché de la société ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, ce soir, le Seigneur va purger cela le cancer ne vient pas de Dieu. Certains disent, pasteur, évangéliste, prédicateur, regardez mon cancer. Pourquoi tu t'attaches à lui Pourquoi tu l'acceptes Ce n'est pas mon cancer. J'ai dit, ce n'est pas pour moi. Certains donnent des témoignages, disent, Église, amis, Gloire à Dieu. Mon, diabète est avec moi maintenant depuis dix ans. Maintenant, nous sommes voisins. J'ai appris à vivre avec mon diabète. Diabète n'est pas pour moi. La tour n'est pas pour moi. La pandémie n'est pas pour moi. La plaie n'est pas pour moi. Vous savez, quand je fais cette confession, et des milliers de personnes disent Amen pour moi. C'est pourquoi je suis de plus en plus fort. Au lieu de dire ça pour eux-mêmes, ils doivent dire, le cancer n'est pas à moi. La tuberculose n'est pas pour moi. les jougs du diable ne sont pas pour moi. Les mauvais esprits ne sont pas pour moi le Seigneur va purger de ta vie. Premièrement, il va purger tous tes péchés. Deuxièmement, il va purger toute maladie de ta vie au nom de Jésus. Ensuite, toute souffrance. Satan s'infiltre dans la vie de quelqu'un et avant qu'il ne comprenne, il met la souffrance là-bas la souffrance sur l'enfant, ou met la souffrance sur le mari, ou met la souffrance sur la femme, ou bien met la souffrance sur un membre de la famille, afin que tout l'argent que vous avez amassé toutes ces années, que vous puissiez dépenser tout sur la maladie et sur la souffrance. Ce soir, le Seigneur va purger la souffrance. Il va enlever toutes ces souffrances de ta vie au nom de Jésus. L'échec n'est pas à moi. La défaite n'est pas pour moi. La mort prématurée n'est pas pour moi. Le ciel dit Amen à ce que tu dis. Les anges disent Amen à ce que tu déclares. La mort ne va pas réclamer ta vie. Ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu. Et ce soir, tout ce qui ne vient pas de Dieu, le feu du ciel viendra et va brûler, consumer toutes choses de ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, et de la bouche de Jean-Baptiste a dit qu'il brûlera la paille avec un feu dévorant. La paille, paille, qui occupe l'espace dans ton corps, qui occupe d'espace dans ta vie, qui occupe d'espace dans ta famille. Le feu. Quelqu'un crie feu. Le feu inextinguible, le feu dévorant du Saint-Esprit viendra dans ta vie aujourd'hui, ce soir même, et brûler, consumer toutes choses. Alors, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7 il en toucha ma bouche. Il en toucha ma bouche. Tu es l'homme, tu es la femme, que le feu qui consume toute paille, tu es l'homme, tu es la femme. Partout tu es là-bas aujourd'hui et tu écoutes cela directement, cette prédication directement. Tout ce qui est du diable est consumé de ta vie au nom de Jésus dit, « Voici. Ceci a touché tes lèvres. Les lèvres de qui Tes lèvres. Les lèvres de qui Et ton iniquité est enlevée. Tous ces péchés, ceux dont il se souvient, ceux dont il ne se rappelle pas, l'ange a dit, le séraphin a dit, tout est emballé maintenant. Et il dit, c'est enlevé. Comme l'Orient est éloigné de lex ainsi l'Éternel enlève nos iniquités, nos péchés, nos transgressions, loin de nous. L'Orient, l'Occident, il ne parle pas de l'Orient, de l'Est du Nigeria ou de l'Ouest du Nigeria. Il parle de l'Orient, de l'Est très éloigné. Vous ne voyez même pas l'horizon. L'Ouest, l'Occident très éloigné. Vous ne voyez pas l'horizon aussi. C'est comme ça le Seigneur va éloigner tes péchés de toi ce soir même au nom de Jésus. Et quand tes iniquités sont ôtées, tes transgressions sont ôtées. Le ciel ne va plus s'en souvenir. Dieu ne va plus s'en souvenir. Il va ôter cela de son, de son souvenir et il va tout bloquer, tout effacer. Que la grâce de Dieu s'attache à toi et que le pardon de Dieu s'attache à toi. Alors la joie du salut s'attache à toi. Et il en sera ainsi au ciel pour toi au nom de Jésus. Il va te purger ce soir. Et il dit, et ton péché est expié, ton péché est purgé, ton péché est purgé. Le péché et toutes les conséquences du péché seront purgées de ta vie. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas, vous avez entendu avant. Il dit, et le Fils de Dieu, est qui? Le Fils de Dieu, je dis c'est qui? Apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le péché, la maladie, la souffrance, l'infirmité. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire euh, tout, tout péché de ta vie ce soir. Gloire à Dieu, tu es libéré. J'ai dit gloire à Dieu, tu es libéré. Premièrement, la franchise convaincante d'une personne concernée. Deuxième point, le feu dévorant pour une purge complète tes péchés, tes iniquités, toutes tes transgressions, toutes tes maladies consumées ce soir. Et tu es purgé au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La plénitude confirmée pour un possesseur consacré. qui vient sincèrement en la présence du Seigneur tu ne peux pas quitter tel que tu es venu. Voyez Esaïe, Et dans le chapitre 6, verset 5, je suis perdu. et dit, car malheur à moi. Et dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures au début quand il est venu. Et ensuite, après cela, nous avons le deuxième point, versets 6 et 7. Euh, ce qu'il a confessé, le Seigneur a envoyé un séraphin du ciel. Et le feu l'a touché. Et maintenant, il, te dit comme il l'a dit, tes péchés sont enlevés. Tes péchés sont purgés. Comme tu le regardes, et à la fin du passage, ce n'est pas, il n'est plus tel qu'il était au début. Tu ne seras plus tel que tu étais au début. Une nouvelle vie, une nouvelle plénitude, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité. Maintenant, la plénitude confirmée. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand tu viens à Dieu avec ta coupe, il ne l'a rempli à moitié pour dire vas-y. Non, parce que sa rivière de miséricorde est inépuisable. Son océan d'amour est inépuisable. Et toutes ses provisions, tout, tout est inépuisable. Alors, quand tu viens, Seigneur, j'ai tel besoin, j'ai besoin du salut, il te donne et tu restes là. J'ai besoin de la guérison, il te donne. Et j'ai besoin de la délivrance, il reste là, il te donne. Après tout, ce qu'il a pour toi est inépuisable. Le salut est, désiré ici avant qu'on aille au ciel. Tous ceux qui sont au ciel, ils n'utilisent pas plus le salut parce qu'ils l'ont eu avant d'aller là-bas. Ainsi donc, le salut disponible au ciel, c'est pour nous sur terre. Et c'est pour toi. J'ai dit, c'est pour toi. La guérison. Ils n'ont pas besoin de la guérison au ciel. Les yeux aveugles, les oreilles sourdes, et que les paralytiques se lèvent pour marcher. Ils sont parfaits au ciel là-bas. La guérison que Dieu a c'est pour nous qui sommes sur la terre. Ainsi donc, voilà pourquoi quand tu viens avec ta coupe, il ne te donne pas seulement la moitié, il ne remplit pas ta coupe à moitié, parce qu'il a la plénitude. Et la plénitude sera confirmée dans ta vie aujourd'hui. Le salut sera plein. La paix de Dieu sera pleine. La joie du Seigneur sera pleine. La guérison sera pleine. La délivrance sera pleine. La puissance sera pleine. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Serpents, scorpions ne vont plus marcher dans ton corps après cette nuit et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne rit. Tout ce qui est, tout envoyé contre toi sera sans effet. Tu vas marcher piétiner sur tous les serpents et sur tous les maux. Et tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, quelque chose que Dieu fait quand vous venez à lui, avec votre coupe, il ne va pas dire, ça c'est le salut, tu peux t'en aller. Il dit, attends, ça c'est la guérison, ne t'en va pas encore. Voici la délivrance, ne t'en va pas encore. voici la puissance, la puissance qui domine sur tout ennemi de ta vie, la plénitude de Dieu. Le Seigneur va te l'accorder ce soir au nom de Jésus. Ensuite, quand il t'envoie, il va t'envoyer avec la plénitude de son de sa paix, avec la plénitude de son pardon, avec la plénitude de sa pureté, avec la plénitude de sa puissance, la plénitude de l'autorité dans ta vie, à part de ce soir, au nom de Jésus. Le ciel va enregistrer et confirmer sa bonté dans ta vie. Aussi, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous Je répondis, il ne faisait pas marche arrière, il ne disait pas, ah, je ne suis plus capable, il ne disait pas, je suis un malheur à moi. Il ne disait pas, je suis perdu. Il ne disait pas, je suis défaillant. Il ne disait plus, je suis, sans, je suis impotent. Il ne disait plus, je ne peux pas confronter ces gens-là au village, dans la ville, au service. Je ne peux pas tenir. Je ne peux pas mener la vie chrétienne. Je ne peux pas être un témoignage vivant debout. Il a dit, toutes ces craintes sont parties toute cette impotence est enlevée. Il a dit, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur t'envoie ce soir comme une personne qui est libérée. Il t'envoie ce soir, il t'envoie comme quelqu'un qui est pardonné. Il t'envoie ce soir comme quelqu'un qui a la plénitude de Dieu dans sa vie. Et ça va arriver. Et quand tu partiras, me voici, envoie-moi. Tu iras et tu vas briller. Tu vas prier pour le Seigneur. Tu iras et tu vivras pour Dieu. Tu iras et ta lumière va briller devant les hommes. Et ils verront la bonté de Dieu, tes bonnes œuvres. Et ils vont glorifier ton Père qui est dans les cieux. Partout tu iras, joie. Partout tu iras, paix. Partout tu iras, il y aura un témoignage dans ta bouche. Partout tu iras, tu seras un vainqueur au nom de Jésus. Laissez-moi vous montrer ceci avant de clôturer en Luc chapitre 10. Luc 10, verset 1 Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il avait désigné 12. Ce n'est pas suffisant. Il a désigné 70. Tous 70, ils sont déjà partis au ciel. Maintenant, c'est toi, le disciple suivant, d'être désigné. Sa main est sur toi maintenant. Sa puissance repose sur toi maintenant. Et le Seigneur te, désigne et les envoya. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Et les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller verset 9. Verset 9. Guérissez les malades. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Cette connexion, la puissance de Dieu qui te guérit, tu vas la transférer ce message en ligne à tes amis, aux gens autour de toi. Et le message sera là et comme tu prends ce message hein, et tu l'envoies, tu partages hein, la guérison que tu as eue, le salut que tu as eu, ils recevront aussi au nom de Jésus. Ne serait-ce pas merveilleux si tes amis pouvaient te renvoyer pour te dire merci pour ce message, hein, que tu m'as envoyé. J'étais complètement bas, j'étais malade. Maintenant, je suis guéri. J'étais coupable. Maintenant, la grâce de Dieu est venue dans ma vie. Dieu va t'utiliser pour apporter sa grâce salvatrice et sa puissance de guérison à d'autres au nom de Jésus. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 17. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Tu reviendras demain. Tu reviendras ici demain. Et tu reviendras avec la joie du Seigneur au nom de Jésus. Disant, Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. Amen. Verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Comme nous partons les gens sauvés comme nous partons, les gens rachetés comme nous allons, pardonner, Satan tombera comme un éclair devant vous. Verset 19. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ils sont revenus au Seigneur. Et parce qu'ils sont revenus au Seigneur, vous voyez, c'est cette connexion, c'est ce contact qui apporte une grande puissance, une grande paix, une grande pureté, une plus grande possession dans ta vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance, sur, toute moi, dites-moi, sur dites-moi non, toute la puissance de l'ennemi et rien. Parce que vous êtes un possesseur. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Quelqu'un là-bas crie, rien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 de Pierre, de Jacques, de Jean, de Matthieu, de Barthélemy et tous. Christ disant que vos noms sont écrits dans les cieux. Pensez au 70. Le ciel te reconnaît. Il y a un livre de vie au ciel. Et vos noms sont écrits là-bas. L'assurance du salut quand vous êtes là-bas ce soir, et vous venez, comme Isaïe est venu, et vous faites une confession franche, et vous dites, Seigneur, voici comment je suis souillé et sale, et pécheur. Mais j'ai confiance à la grâce de Dieu qui pardonne et à la puissance de purification du sang de la loi te purger. Et quand tu es pardonné, purgé, alors ton nom sera écrit dans le livre de vie au ciel. Ça va t'arriver maintenant. Pas seulement que ça peut arriver, ça va arriver maintenant. Dans ta vie, comme tu viens, tu t'ouvres au Seigneur, tu es franche, franc, et tu dis au Seigneur, alors le sang de Jésus-Christ lui-même va balayer, laver tous tes péchés. Alors, l'assurance. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Il ne va pas s'arrêter là. Il te sauve, il te guérit, il te délivre, et te remplit de, des bénédictions totales ce soir. Et tu t'en iras dans la force, dans la puissance du Seigneur. Prêt Prêt Mon frère, mon ami, ma fille, ma... en ligne là-bas, est-ce que tu es prêt Est-ce dans toutes les assemblées, la tête baissée maintenant, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, le Seigneur nous a montré comment avoir le pardon, la purge, la paix, et pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie au ciel. Et c'est d'être franc, de parler au Seigneur franchement. Me voici, Seigneur comme les têtes sont baissées, les yeux fermés, le Seigneur te parle maintenant même et il dit, je veux pardonner tous tes péchés. Donne-moi une chance dans ta vie. Je veux te pardonner pour toute mauvaise chose que tu as pu dire, toute mauvaise chose que tu as pu faire. Donne-moi une chance dans ta vie. Et si tu veux donner une chance à Dieu dans ta vie, pour te sauver, pour te pardonner, pour effacer le souvenir de toutes ces mauvaises choses que tu as faites. Tu vas te lever sur tes pieds. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Tu veux son pardon. Tu es sincère comme Esaïe. Tu es franc, franche comme Esaïe. Tu es ouvert, ouverte cachant quelque chose. Ouvert partout tu es. Où es-tu? Le Seigneur t'attend. Ne retourne pas avec les tâches. Ne retourne pas à la maison avec les souillures. C'est bon. Levez-vous alors. Lève-toi alors. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin du pardon. J'ai besoin de la purge. J'ai besoin de la purification. J'ai besoin du pardon. Merci, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous attend. Ne, faites pas attendre le Seigneur. Sois sincère. Sois ouvert. Sois franc. Et parle au Seigneur. Oh, dis Seigneur, me voici. Mon ami, Combien de temps te faut-il pour prendre la décision Pendant que Dieu t'invite, pendant que Christ frappe à la porte, pendant que les promesses du ciel te parviennent. Pourquoi ne pas dire, voici mon moment, voici mon temps pour cette purification, pour cette purge pour ce pardon. Seigneur, je viens. Tu es au dehors là-bas. Tu es dedans ici. Tu es là-bas, dans une assemblée, ou bien tu es seul. Laisse tout ce que tu fais maintenant et donne l'attention totale et complète à Christ, ton Sauveur. Comme tu es debout, Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Comme Esaïe a ouvert sa bouche et a parlé au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh, je suis pécheur, Seigneur. Parle au Seigneur. Je suis sale, Seigneur. Parle au Seigneur. Oh, je suis un homme condamné. Parle au Seigneur. Tu te confies à son amour. Tu te confies à sa miséricorde pour qu'il te purifie maintenant. Accepte sa miséricorde. Accepte son amour. Accepte son pardon. Quiconque vient à moi, tu ne veux pas le rejeter tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants, filles, fils, filles de Dieu, même ceux qui croient en son nom. Parle au Seigneur alors. Seigneur, je crois. Le pardon, la paix, la purge est pour moi maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, je vais prier pour vous maintenant. Et acceptez cette prière. C'est pour vous. Et elle confirme ton pardon, ta paix, ta purge, ton salut. Père, au nom de Jésus, tous ceux qui sont debout, dedans ici, au dehors là-bas, dans l'assemblée là-bas, cette personne, homme, femme, garçon, fille, en ligne, debout, avec confiance, que ton pardon, ta purge, que ton salut parvienne à chacun maintenant au nom de Jésus. que l'expiation que tu as faite pour eux sur la croix du calvaire soit disponible pour chacun maintenant au nom de Jésus. Mets ta paix dans leur cœur. Écris leur nom dans le livre de vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. C'est fait. et c'est confirmé dans chaque cœur, au nom de Jésus. Nous rendons gloire, Seigneur, que ton esprit rend témoignage à chaque cœur qu'ils sont sauvés. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Le Seigneur l'a confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Toujours debout, nous conseillers partout, vous êtes dans les églises, dans les nations. Donnez donc à ceux qui se sont manifestés les fiches de décision à remplir et après qu'ils auront rempli, ramassé ces fiches. Tu as donné ta vie à Christ ce soir. Reste debout jusqu'à ce qu'on te donne. Si tu es dans une église, qu'on te donne une fiche de décision. Maintenant, pour vous qui êtes en ligne, qui avez donné votre vie au Seigneur ce soir, vous voyez le lien qui est affiché, cliquez dessus. Il y a un formulaire en ligne que vous allez remplir et renvoyer par le même lien. Remplissez ça en ligne. Donnez toutes les informations et cela permettra d'être en contact avec vous pour vous aider à croître dans le Seigneur. Donc, accueillez, recevez ceux qui ont donné nouvellement leur vie au Seigneur. Ne négligeons personne. S'ils ne sont pas encore venus vers vous, indiquez-le. Et ils vont vous aider à avoir la fiche. Maintenant, vous qui êtes en ligne, Écrivez bien vos noms et prénoms. Faisons-le rapidement. Dites au Seigneur pourquoi vous êtes là. Vous autres qui avez déjà dans votre vie, Seigneur, dites au Seigneur ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes là pendant que nous continuons à recevoir ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous qui êtes en ligne, il y a une formulaire en ligne. Cliquez dessus, remplissez et après, cliquez sur Renvoyer ». Aidez-les, aidez ceux qui ne savent pas écrire. Aucun du mal à écrit, aidez-les à bien remplir le formulaire. Après, vous allez ramasser. partout où vous êtes, accueillons ces nouveaux venus. Aidez-les à bien remplir les formulaires, les fiches, s'il vous plaît. En ligne également, remplissez très bien. donc aider les nouveaux convertis à remplir les formulaires Aidez-les à remplir les fiches. Et vous qui êtes en ligne, remplissez les formulaires. Là, on sera, l'Église sera en contact avec vous pour vous aider. Parce que très bientôt, la pluie de miracles va commencer à tomber. Maintenant, l'homme de Dieu revient pour la prière de miracle. Levez-vous sur vos pieds pour recevoir votre miracle. Gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas, je dis gloire à Dieu. La liberté totale. Dis-le pour toi-même. Ça te parvient maintenant tu vas recevoir maintenant au nom de Jésus. Comme je prie ici, la puissance, la touche surnaturelle te parviendra là-bas, partout où tu te trouves, au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Lève une main et impose-toi l'autre main là où tu as de problèmes, tu as mal. Les yeux aveugles vont s'ouvrir et voir. Les sourds muets vont entendre, vont parler. Le cancer va disparaître. Ulcère va disparaître tous ces enflements, les tumeurs vont quitter ton corps. Le feu de l'autel de Dieu va brûler toute maladie, toute infirmité de ta vie au, maintenant même au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Le ciel est prêt pour toi. Après le dernier Amen, examine-toi, c'est fait. Père, au nom de Jésus, nous venons en ce nom qui ne peut faillir, le nom qui a la puissance, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre, et je prie, Seigneur, pour tout le monde, je prie que le feu du ciel brûle toute paille, toute maladie, toute infimité de leur corps, au nom de Jésus. Guérison pour tout le monde. La délivrance totale pour tout le monde la liberté pour tout le monde et la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts pénètre chaque vie maintenant. Je commande toutes les maladies, je vous commande dans tous les corps. Sortez au nom de Jésus. les yeux aveugles, soyez ouverts au nom de Jésus. Les langues liées, soyez déliées au nom de Jésus. Sous les muets, soyez guéris au nom de Jésus. Covid-19, partout tu es, ici, et la présence de Jésus te réprimande. Sors au nom de Jésus. Lèpre, sois guéri au nom de Jésus. Et quelle que soit la cause de cette urine qui ne s'arrête pas, sois guéri au nom de Jésus problème de prostate, soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, partout, partout, partout, touche-les par la touche divine, la touche de guérison, la touche surnaturelle, et confirme le miracle, la guérison, la délivrance, partout, sur chacun, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais, c'est fait. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. J'ai dit, c'est fait. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Tu verras ton miracle. c'est fait. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Pas de mouvement, examinez-vous. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, fais-le maintenant. Les douleurs sont parties. Les yeux sont ouverts. Les yeux aveugles s'ouvrent. Commence à t'examiner. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Parce que c'est fait. La puissance a été libérée. Tu étais dans le fauteuil roulant, lève-toi. Et pour ceux qui sont en ligne, la puissance a été libérée. Et la puissance miraculeuse de Dieu vous a touché. Examinez-vous. C'est fait là-bas. C'est fait là-bas. Sortez, sortez, sortez. Est-ce que vous voyez les béquilles en l'air là-bas. C'est fait. C'est fait. Amen. Examinez-vous, examinez-vous. Vous avez reçu pour vous. Vous avez reçu pour vous. Partout où vous êtes. C'est fait. C'est fait. Examine, examine-toi. L'enflement est parti. Les diabètes sont partis. Glucoma est ôté. Ce que vous n'arrivez pas à faire avant, commencez à le faire maintenant. Examinez-vous. Ne soyez pas spectateur. Faites ce que vous n'arrivez pas à faire. Quand tu vois ton miracle, il faut sortir dans les églises où tu es. Si tu es en ligne, voyez les numéros qu'on met en ligne là-bas par WhatsApp. Vous pouvez envoyer des témoignages écrits ou bien prendre une vidéo WhatsApp de vous-même en donnant le témoignage et envoyer. Examinez, examinez, examinez-vous. C'est fait. La puissance a été libérée. Les miracles sont libérés. Examinez-vous. Faites ce que vous n'arrivez pas à faire avant. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Examinez-vous, sortez. Une fois que tu reçois ton miracle, l'enflement est parti. Examine les douleurs, tout est parti. Venez, venez, sortez, sortez. En ligne, ne cachez pas vos témoignages en ligne. Partagez-les. Examinez-vous. La puissance a été libérée. L'homme de Dieu a prié. Examinez-vous, recevez vos miracles. Ne soyez pas un spectateur. Continuez à sortir. Quel que soit le miracle que tu as reçu, ne le cache pas. Les douleurs à la hanche sont parties. Les douleurs aux épaules sont parties. Acclamez le Seigneur, c'est fait. Examinez-vous. Maux de tête, ulcère, problème de prostate, maux de ventre, douleur à la poitrine, douleur dans le corps, les arthrites, les arthroses, tout a disparu. La puissance a été libérée la puissance a été libérée. Le feu de Dieu a tout consumé. Toutes les pailles, euh, les liens de l'ennemi. Envoyez vos témoignages en ligne par les numéros qui sont donnés. Examinez-vous et sortez. Sortez, sortez, sortez, sortez. partout. N'examinez pas les autres, examinez-vous vous-même. Hein. Tu n'arrivais pas à voir avant, ouvre tes yeux, tu vas voir. Tu avais la fièvre typhoïde, c'est parti. Tu avais le diabète, c'est parti. Ton problème est réglé. Examine-toi. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Et aucun miracle n'est petit. Tout miracle que tu reçois, tu dois le témoigner. Examinez-vous. Dans les églises, où vous êtes en ligne. Envoyez des, messages, des témoignages écrits ou bien faites-vous de vidéos WhatsApp et envoyez par les numéros qui sont en train d'être affichés sur l'écran. Vous qui êtes à la radio, examinez-vous. Vous pouvez envoyer les témoignages par message WhatsApp ou par vidéo WhatsApp. Voyez les numéros qui s'affichent. La puissance a été libérée. Préparons-les. Examinez-vous. Tu n'es pas un spectateur. Ton problème n'est pas trop petit. Dieu l'a enlevé. Il sait, problème à la hanche, problème aux épaules, problème au niveau des yeux, Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant et témoigne pour la gloire de Dieu. Tu verras que la puissance de Dieu t'a touché. Tu n'est pas le moment de partir. Nous avons des témoignages à partager. Quand tu verras le miracle, sors pour témoigner. Peut-être que le Seigneur a fait ton miracle jeudi ou bien hier. Maintenant, tu avais voulu être sûr. Peut-être que le Seigneur l'a fait hier et tu as voulu le confirmer avant de témoigner. Tu peux envoyer tes témoignages. Si tu es dans une église, dans une nation, partage ton témoignage avec les dirigeants qui vont l'enregistrer, l'envoyer. examine examintoar Examinez-vous, examinez-vous. Amen. Nous allons prendre le premier témoin. Gloire à Dieu. Je m'appelle Frère David Onogodo. Je suis venu de Nara. Gloire à Dieu. Je vais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait une chose merveilleuse dans ma vie depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur depuis 1986, quand j'ai donné ma vie à Christ, il a été bon envers moi. L'année dernière, en août précisément, le dernier samedi, nous étions allés pour un enterrement. Après ça, on était allé à la réunion des ouvriers. Quand j'étais rentré à la maison le samedi, mes préparant pour le lendemain, le culte. Je me suis levé le matin, j'étais sorti pour uriner entre 4, 4 5 heures. La torche qui était tombée, je n'ai pas pu la ramasser. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai dit au nom de Jésus. Je me suis forcé. Je voulais prendre la torche. Je n'ai pas pu. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai forcé, j'ai pris la torche. Avec l'autre main. Gloire à Dieu. J'en ai parlé à mes pasteurs. Ils ont commencé à prier pour moi. En cinq minutes, hein, j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à faire usage de ma main. Mais à ma grande surprise, un mois après, à un autre culte combiné encore, je n'arrivais plus à aller à l'église. Après la prière, maintenant qu'est-ce qui vous est arrivé Gloire à Dieu. Je devais venir avant-hier à cause, je n'ai pas, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, je venu. Maintenant, après la prière de l'homme de Dieu, vous allez voir que j'utilisais ce, cette béquille. Vous pouvez maintenant, je peux, vous voyez maintenant, je peux sauter. Vous voyez maintenant, je peux courir. Je m'appuyais avant sur euh, cette canne, mais je n'en ai plus besoin maintenant. Gloire à Dieu. Vous avez écouté son témoignage. L'année dernière, il avait été affaibli, une maladie euh, étrange. Mais pour ce que courber, c'est un problème. Il utilisait une canne. Il n'a pas pu venir avant-hier, hier. Mais aujourd'hui, il est venu après la prière de l'homme de Dieu. Vous le voyez libéré, sautant, sans marcher avec la canne. Ton problème aussi est parti. Allez droit au but, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. On m'appelle Esther. Depuis que j'étais enfant, j'avais des douleurs atroces au, centre, au milieu de ma tête. Après ça, j'avais comme ça pour des problèmes de vue. Quand je suis venu à cette croisade, après la prière du pasteur, j'ai senti une touche dans mon corps. Et quand j'étais rentré, je me suis examiné, j'ai constaté que le problème n'était plus là. Gloire à Dieu. Les douleurs au niveau du milieu de la tête ont disparu. Les yeux oh, sont partis. Maintenant, on est en train de la tester pour qu'elle lise. Nous voyons la teste et elle arrive à lire sans problème. Témoin suivant. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je m'appelle Idioma. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis 2014, j'avais une situation, je n'arrivais pas à expliquer moi-même. Mais je remerciais Dieu. Quand j'ai continué à croire au Seigneur, on m'avait dit que je devais aller voir des héboristes, J'ai refusé. Je leur ai dit que je suis enfant de Dieu. Je vais continuer à servir Dieu jusqu'à la victoire. Et au cours de la croisade, de la connexion divine, j'ai prié que tout sera résolu. Ça fait sept ans maintenant. Et comme le problème, le Seigneur m'a dit que tout ira bien, gloire à Dieu. La croisade que nous avons eue hier, la touche divine, j'étais venu, j'étais là hier, j'ai continué à prier. Je disais au Seigneur, tu as dit que tout ira bien, je crois. Et après la prière hier, de l'homme de Dieu, quand on était reparti au dortoir la nuit, j'avais vu que ma bouche était ouverte et je vomissais quelque chose. Je vomissais quelque chose. Je vomissais seulement. Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur parce que je sais que Dieu m'a guéri, m'a délivré comme il a promis. Et Dieu qui a ôté mon, fardeau, que son nom soit béni. Quel était le problème euh, spécifiquement? Quel était le problème que tu avais? Gloire à Dieu. Un problème de péché. Mais le Seigneur m'a délivré. Gloire à Dieu problème de péché ôté. Elle est libérée. Gloire à Dieu. On m'appelle Michael Njoku. Je suis de l'état des Imo. Gloire à Dieu. C'est mon fils. Il s'appelle Michael. Nous sommes venus de Il n'arrivait pas à manger. Il avait des plaies dans la bouche. Il n'arrivait plus à manger. Hier, était surpris. Après la prière, le pasteur avait dit Là où vous avez la douleur, je lui ai dit, mets ta main là où tu as le problème. Il a mis sa, main dans sa bouche. Après la prière, j'étais surpris. Je l'ai vu manger un plat de riz parce qu'il ne mangeait plus bien. Aujourd'hui, je lui ai demandé comment tu te sens. Il dit qu'il n'a plus de douleur dans la bouche. J'ai dit maintenant tu vas témoigner pour la gloire du Seigneur. J'étais venu pour la, ma fille depuis trois ans qui ne marche plus. Et je crois, si Dieu l'a fait pour lui, il le fera aussi pour sa soeur. Gloire à Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Mon âme loue le Seigneur. Mon Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Oh mon âme, loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Oh mon âme, loue le Seigneur. Amen. Nous allons prendre les témoignages en ligne. Comme Dieu agit ici, il agit aussi en ligne. Nous avons des témoignages venant par les États-Unis. Sandy, en direct de la Californie. J'ai commencé à participer à la vie profonde depuis janvier 2021. En août, j'avais des douleurs j'ai fait tout. Le docteur m'avait dit qu'il y avait des tumeurs. Vous voyez, le rapport médical. On m'a trouvé des fibromes. On a continué le suivi. Le 6 janvier 21, ils ont vu deux fibromes. commencé, à, j'ai commencé la vie profonde. J'ai fait dernier en, en juillet 23 le 23 juillet, j'ai fait le test, les tumeurs, les fibromes ont disparu. Le taux de cholestérol élevé, c'était à 200, 237 en janvier. Mon nouveau résultat est sorti, c'est à 129 maintenant le, 15 juillet, c'est mon témoignage. Je buvais, je fumais beaucoup. Je partis, j'allais beaucoup aux soirées. J'ai changé, je n'ai plus le désir d'aller faire ces choses. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Je remercie l'équipe de la vie profonde pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que quand vous croyez en Jésus-Christ, c'est le seul moyen pour être sauvé si vous croyez en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Koumoui. Merci beaucoup. Par, sa vie, par son ministère, Dieu a changé ma vie. Je ne croyais pas avant, maintenant je crois. Je remercie Jésus-Christ et le pasteur Koumoui pour tous les miracles dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous revenons en ligne ici à Enugu. Quelque chose de spectaculaire s'est passé dans l'hôpital qui a commencé le 26. Le 26, le jour où le programme a commencé. Comme vous voyez, il était dans cette position depuis trois semaines. Euh, il, a été trimballé d'hôpital en hôpital. Comme je l'ai mentionné, présentement, il est à l'hôpital à Inogo. Il était sous oxygène depuis six jours. Ce n'est pas les tubes qu'on le nourrissait, inconscient. Et ses frères l'ont connecté à la touche divine pour la liberté totale la croisade planétaire hier nuit et ils se sont joints à lui dans la prière. Et vous voyez là maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Comme nous parlons présentement, il est en train de manger. Il s'est retrouvé. L'oxygène a été enlevé. Dieu a ôté. Le dernier Amen, quelque chose sur le dernier Amen, il s'est retrouvé complètement conscient de son environnement. Il s'appelle Ugu Ifanichuku. Il vit à Enugu Street, ici à Enungu. Gloire à Dieu! De là, nous retournons en ligne où nous avons beaucoup de témoignages. Cette fois-ci, des États-Unis d'Amérique. Célina Opara une Nigériane vivant au Nigeria, souffrait de... Son pied gauche tremblotait. Elle avait de tremblotes. Le docteur lui a dit que ce dont elle souffrait était incurable. Mais quand elle s'est connectée au programme, la connexion divine, elle a reçu sa guérison et son pied ne tremble plus. Alléluia. Suivant le témoignage en ligne de Christiana à Ivo, à Oumé. Le témoignage dit, pendant que Christiana a eu un accident, elle a été précipitée à l'hôpital. Ils ont fait une radio, on lui a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est une blessure mineure. Quatre semaines après, son mari a décidé de faire revue pour découvrir que le genou était brisé. Le nouveau docteur leur a référé à un hôpital pour l'opération. Maintenant, comme vous le voyez, la, puissance de guérison l'a touché. Il est guéri. Après la prière de l'homme de Dieu, il s'est levé. Il s'est levé. Et il a commencé à marcher sans, à, sans aide. Gloire à Dieu témoin suivant dans l'état d'Ondo où nous avons nous avons quelqu'un de 96 ans qui est dans une situation critique pendant longtemps. Vous verrez les images bientôt sur les écrans. Très... Le voici maintenant ce vieux que vous voyez, hier, a donné sa vie à Jésus-Christ authentiquement. Et ce matin, il s'est levé et quelque chose lui est arrivé. Quand vous le voyez maintenant, il s'est réveillé, il s'est joint à la dévotion familiale sans utiliser sa canne et il a témoigné qu'il peut maintenant marcher quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. Vous le voyez, il est en train de... Vous voyez, les deux pieds, il marche. Papa, à 96 ans, a reçu la puissance de Dieu par la touche divine. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Comme nous revenons maintenant dans l'église. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Quand vous écoutez les témoignages, examinez vous-même. Parce que la puissance a été libérée. Et quand vous écoutez les témoignages, faites ce que vous n'arrivez pas à faire avant. Parce que ce soir, vous ne quitterez pas avec un problème. Dis à tes voisins, tu ne partiras pas avec tes problèmes. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. On m'appelle évangéliste Michael. J'allais partout prêchant la parole. À un moment donné, je ne me, me retrouvais plus. Quand je, veut par, quand je vais dire A, je dis B. Quand je vais dire B, je dis A, je dis C. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a touché. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a touché maintenant. Je, me, reconnais, je comprends ce que je dis maintenant. Comme l'homme de Dieu priait, mes mains tremblaient, mon corps tremblait. Et finalement, je n'ai pas pu retenir ça. Et j'ai commencé à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. J'ai pu sortir. Je loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que mon cerveau qui avait été affecté est recouvré, est recouvré maintenant au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Il dit qu'il prêchait avant, mais il avait eu un problème, avec un problème de cerveau. Il ne comprenait plus ce qu'il disait. Quand il avait dit quelque chose, il disait autre chose. Mais après la prière de l'homme de Dieu, il dit, mon cerveau m'est restauré. Et ta santé te sera restaurée. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, commence à le faire maintenant. Témoin suivant. Gloire à Dieu. Elle parle Ibo, on va vous l'interpréter après. Elle avait un problème d'empoisonnement alimentaire. Elle avait acheté quelque chose au marché, elle a mangé. Et son ventre a commencé à la déranger. Elle allait partout cherchant la guérison. Elle n'a pas. Mais quand elle était venue ici, comme l'homme de Dieu prêchait, il a prié. Elle a imposé la main sur son ventre. Et après la prière, elle est parfaitement guérie. Gloire à Dieu.